Bienvenidos. Soy Estela y este es el quinto capítulo de Marihuana Television News, el informativo de la cultura canábica. Ha pasado octubre y ha llegado la cosecha. Solo las sativas más tardías siguen madurando. Es el mes del secado y del curado. Empiezan las catas de la temporada, chicos. Hoy estaremos en Leganés, en la última feria de la temporada. Volveremos a Irún para conocer un poco de lo que pasa en otros lugares. Y en nuestras secciones habituales hablaremos de activismo y de autocultivo. Ahora con vosotros, Miguel Jiménez. Continuando con el seguimiento que le hemos realizado a este cultivo, nos hallamos ahora a finales de septiembre como podemos comprobar, las variedades síndicas están llegando ya al final de su floración. Están a punto de ser cosechadas. En pocos días ya las tendremos listas para darle el corte. Hay que tener extremo cuidado en esta situación porque este, eh, empezamos en una época que comienzan las lluvias. Esto supone un aumento de la humedad relativa del aire, con lo que si introducimos plantas que estén húmedas en la zona de secado puede producirse una podedumbre y perder la cosecha a última hora. más activas, en cambio, empiezan ahora la fase del engordamiento del cogollo. Es importante prestarle todos los cuidados necesarios y sobre todo las exigencias alimentarias que precisan para este engordamiento de los cogollos. Además de por el penetrante aroma que desprenden los cogollos cuando están ya en un estado óptimo de maduración, la simple visualización de los cogollos nos puede permitir el observar que los estigmas están ya casi todos marrones. Esto ya nos indica que la planta está en su punto de ser cosechada. La revisión periódica de las plantas y sobre todo de los cogollos cuando nos hallamos en la floración nos permite detectar plagas o futuras plagas antes de tiempo y así darnos un margen de trabajo con lo que paliar este, esta dolencia. En este caso aquí podemos apreciar que hay un gusano, exactamente de la Spodoptera exigua, oritoralis. Los cogollos prietos y voluminosos son muy tentadores para que se alojen dentro los gusanos, sobre todo porque están muy protegidos. Los daños que producen los gusanos, como podemos apreciar, es la mordedura, fijaros cómo se van deshaciendo, de los cogollos, pero exactamente lo que muerde son los tallos de la la florida, de los cogollos, por lo que deja de ascender la savia hacia esos cogollos y entonces se secan y se pudren. Hay que tener mucho cuidado porque al pudrirse también pueden provocar botritis junto a las heces y deyecciones sólidas de los gusanos. Este ejemplar, al hallarse en la zona menos iluminada del invernadero, se ha convertido en pasto de la mosca blanca, la mosca blanca, además de poderla combatir con las bandas cromáticas adhesivas, también podemos sembrar a su alrededor plantas repelentes como puede ser la albahaca y la mejor solución de todas es instalar un fuerte ventilador enfocado hacia ella de tal forma que impida el revoloteo de las moscas alrededor. Cuando visitamos el cultivo de interior que estaba a punto de ser cosechados, puntualicé que las plantas debían de ser cosechadas completamente verdes. Como han surgido algunas dudas, vamos a intentar explicar el por qué se ha de cosechar las plantas verdes o por qué ha de ser esto así. Hay que tener en cuenta que el amarillamiento lo que supone es un déficit de nitrógeno. también hay que tener en cuenta que la absorción de nitrógeno y la de potasio que está necesario para la floración son sinérgicos, es decir, si carece uno, la absorción del otro se dificulta. Por lo tanto, si tenemos una carencia de nitrógeno, nos va a dificultar la absorción del potasio y por lo tanto se va, a haber una formación más reducida, menos copiosa de, flores o de cogollos. Por eso es tan importante que haya niveles óptimos de nitrógeno en el suelo y en la atmósfera también, porque casi todo el nitrógeno que absorben las plantas es atmosférico, no solo es del suelo. Por eso es importante que haya nitrógeno, porque cuanto, si hay nitrógeno, se produce la absorción del potasio y por lo tanto se forman de forma debida las flores, los cogollos en nuestro caso. Llegado el momento del final de la cosecha, no nos queda más que despedirnos de este bonito jardín que hemos tenido la ocasión y la oportunidad de poder visitar y sobre todo agradecerle a los criadores que lo han mantenido así de bonito la muestra de confianza por habernos dejado venir aquí a filmar durante este tiempo y mostraros lo que ellos hacen con sus manos. Así que bueno, hasta el próximo programa. La última feria de la temporada ha vuelto a ser un éxito de asistencia y participación se celebró en la cubierta de Leganés del 5 al 7 de octubre. En estos eventos siempre aprovechamos para conocer a gente interesante. Pudimos hablar con el doctor Fernando Caudevila después de su conferencia. El conocimiento sobre los terapéuticos del cannabis eh, va a venir sobre estudios de farmacología y estudios sobre moléculas. Eh, los laboratorios farmacéuticos sintetizan o utilizan determinadas moléculas que están presentes en la planta del cannabis y en la medida en la que conozcamos las variedades que contienen determinadas plantas podemos orientar mejor a, los pacientes. Uno de los fármacos, una mezcla que lleva THC y CBD, es la, que está comercializada en este momento y en ese sentido las plantas que tienen mayor cantidad de CBD eh, atenúan los efectos psicoactivos, o psicodélicos del THC y por tanto son más útiles eh, con fines terapéuticos. Diego de las Casas, de multaspordrogas.com, también nos hizo una valoración sobre la situación actual de los clubes. Está habiendo diálogo, está claro que los clubes eh, acerca de la legalidad penal pues se someten a la misma legislación que toda España, entonces no tiene nada que ver la comunidad, pero los parlamentos de Cataluña y del País Vasco lo que están eh, planeando es hacer una modificación en la ley de asociaciones, que esa sí que es una ley comunitaria, y entonces hacer una, legislación para crear un espacio específico para clubes de carnábicos en el registro de asociaciones. Y ahí, pues bueno, todo como son temas políticos tendremos que esperar a ver qué pasa. En Cataluña ahora parece que hay otras prioridades y como sabemos, pues hasta después de las elecciones no se va a mover nada, a ver qué pasa después. Y en el País Vasco un poco igual, está la cosa un poco aparcada hasta que venga el nuevo gobierno y ver si lo retoman. Y Pato, el breeder de Canavia, nos habló de sus plantas preferidas. A mí personalmente me gusta por cultivar y porque es una planta que lleva conmigo mucho tiempo, la White Domina. Es un cruce S1 de Black Domina, con lo cual eh, para mí tiene todas las propiedades que tiene una planta, que es una planta grande, pero a la vez es rápida a la hora de madurar, eh, es muy fácil de cultivar, es muy resistente y luego tiene sabores que cada cultivador le saca un matiz distinto, con lo cual para mí es una variedad bastante, bastante redonda. Las calles de tu gran ciudad en forma de placas, cuartas, piezas, posturas, tronchos, barritas, fichas. Lo vi en Gran Vía y también en mi esquina. Son juegos de manos, de miradas. Si no conoces el código es como si nada pasara. Veo miras nerviosas, gente que espera. No seas cantosa, chanta, disimula. Tal como os comentamos el mes pasado, en septiembre se celebró el primer foro internacional sobre el cannabis en Irún. Allí se analizaron los modelos de regulación de distintos países. En Estados Unidos son los dispensarios terapéuticos los que se desarrollan a pesar de las leyes federales. Pienso que, la cuestión de cannabis um, necesita contestar en varias maneras, en varios lugares. Ninguna ah, ningún solo manera va a servir por todos los lugares en el mundo. Entonces, pienso que es, beneficio para aceptar que, van, ah, van a ser ah, diferencias en varios sistemas de regulación de cannabis. Para mí, la diferencia más significativa es que en Estados Unidos para usar cannabis es necesario ah, obtener una recomendación de su doctor ah, para usar cannabis ah, medicinal. Si, no tiene, no es posible usar legalmente cannabis. aquí en España, cualquier persona que es socio Um, puede usar en una asociación privada. <clears throat> Entonces, en Estados Unidos, ah, el uso legal de cannabis es medicinal y aquí es para todos. En Israel, el uso terapéutico es una realidad también. In your country exists a uh, model of social clubs like in Spain? No, no. Um, there's, there's, a very uh, distinct definition between medical and recreational. And recreational is forbidden. Mm -hmm. uh, you're not allowed to grow, possess. I mean, I'm if they catch you with a gram or, or not, you know, just using yourself, then they won't send you to prison straight away. It depends who catches you. Um, I mean, it's not a very bad felony, but it's still a felony. Uh, and the medical is, it's all regulated. There's one doctor who can give the permission, a license, a written license uh, to use and hold cannabis. And, and us as a company, Tikkun Olam has a license from the state, from the government, to grow and supply cannabis to patients. So it's all regulated. También hablamos en Irún con Nol del modelo holandés. Allí los cofis pueden vender al público, pero se siguen abasteciendo del mercado negro. últimamente se están movilizando contra el BitPass. Los dueños de coffee van a intentar ir adelante ahora para eh, hablar con los políticos sobre dejarnos producir marihuana, la cantidad de kilos que nos pagamos impuestos sobre tanto kilo al año, déjame cultivarla, porque, este cannabis existe, eso no, es un sueño, eso existe, pagamos el impuesto sobre la venta, eh, eh, el impuesto registra, eh, está registrando tantos kilos al año y yo quiero licencias para esto. En Uruguay se ha planteado un modelo de monopolio estatal, pero en medio de un debate que también contempla el derecho al autocultivo y a la existencia de clubes. El debate se extiende a países como Portugal o Bélgica, que también se han fijado en nuestros modelos de clubes de usuarios de cannabis. In Belgium, your country, how is the social clubs model? Well, uh, in Belgium, at this point in time, there's only one uh, cannabis uh, social club, and uh, uh, it, its history shows uh, quite some similarity with the history of the Spanish social clubs in the sense that at first there were a lot of attempts to criminalize the cannabis social club, and they were prosecuted for promoting drug use, for a criminal organization, for producing drugs, etc. Uh, but uh, after a long uh, judicial fight, they have been acquitted. And so now they are becoming more important. but at this stage, there is only one cannabis social club. I hope uh, they get uh, other initiatives in my country so uh, that there is more than one cannabis social club. So what kind of problems could um, the regulation avoid? I think uh, the, the most important thing is, uh, or the most important negative effect of uh, the, the, the, repressive climate that we have had for the last 40 years is the fact that the users of cannabis have not a lot of control on the quality and the potency of the drug they are using. Uh, so uh, one big advantage of regulation or an alternative regime is that uh, we can enhance, we can stimulate control over potency of the drug, uh, control uh, over quality of the drug. And I think uh, that's in the interest of the general public and of the users. It's in the interest of public health. bici, en coche, en moto, ey, vigílame, mira si hay picoletos La pasta siempre justa, sin canteos Yo no chusteo con moneditas a camellos en el reloj en el lugar de siempre a la hora H, como esperando a alguien. Anda, mira, ya está ahí, va todo casual y de pose no sobra naturalidad de Álava le ha devuelto 4 kilos de marihuana incautada por un juzgado de Amurrio a PANAC. Esta asociación también sufrió el año pasado dos robos con violencia en sus cultivos que fueron denunciados. Sus presuntos autores se enfrentan ahora a una reclamación de indemnización por parte de los tribunales. A pesar de tener varias resoluciones judiciales a su favor, Panac sigue clausurada y con una causa abierta desde hace un año. Es la inseguridad jurídica la que ha llevado a muchos de sus ex socios a tener que volver al mercado negro. Ahora nos vamos a Euskadi con Encuadre Social Club. Estamos en Encuadre Social Club. Este mes seré yo quien presente la sección de Clara, si nos importa. Ella está por tierras americanas preparando nuevos contenidos para Marihuana Televisión. Pero antes de salir de viaje dejó los deberes hechos y visitó una de las asociaciones veteranas del País Vasco, Ganja Art Club. La asociación agrupa a 350 personas, tiene un recorrido existencial de vida de 10 años. Es una de las veteranas es una de las veteranas de Euskadi, ¿sí? de las primeras, a raíz de la disolución de Calamudia. Y no siempre hemos trabajado con tanta gente. No es, los primeros años éramos un grupo muy pequeñito, de unas 50 personas, y íbamos desarrollando nuestros cultivos colectivos, autoabasteciéndonos, relacionándonos con otras asociaciones y creando un poco lo que es el núcleo esencia de, de Ganjas. Y ya es a partir del 2005 que ya enfocamos un programa de actividades, una oficina en San Sebastián y ya empezamos a ampliar nuestra base social, llegando actualmente pues, hasta ese volumen de 350 personas, de las cuales alrededor de 300 participan en el cultivo colectivo. Y eh, alrededor de un tercio de esas personas que participan en el cultivo usan cannabis pues, porque están con indicaciones de uso terapéutico y la forma de consumirlo, pues evidentemente eh, es variada, se consume pues, en flores, o en extracciones, o en tinturas, o maceraciones alcohólicas, vaporizaciones. Y entonces, bueno, la línea un poco de ganjas ya los últimos 3-4 años es trabajar un poco similar a los dispensarios de California, los de non-profit, y tener una variedad, pues, en función ya no solo en, a nivel de genética, sino también a nivel de diferentes subproductos que se generan del, del cultivo colectivo. ¿Y cómo, cómo, os organizáis? ¿Cómo trabajáis? ¿Qué puestos de trabajo y qué espacios? Bueno, pues sobre todo trabajamos con una estructura, eh, con tres estructuras. Una es la sede oficial donde se creó Ganjas, que es un caserío en la montaña donde se hace un poco quizás la parte más recreativa de los socios, donde se hacen las catas, las asambleas y, algunos talleres específicos como de extracción de resina. Luego tenemos esta estructura, que es donde estamos ahora, que es eh, nuestra plataforma de servicios y es donde trabajamos pues casi cuatro personas, eh, entre secretariado, persona que está con, el tema del stock y el reparto, la coordinación, ¿no? Y bueno, y luego, aparte de las personas que estamos en nómina, hay todo un grupo de voluntariado que ayudan a desarrollar pues todo el programa de actividades de la asociación y concretamente aquí de servicios, que se extiende a la asesoría jurídica, que hacemos todos los miércoles con un abogado, que se extiende a la asesoría terapéutica, que opera todas las mañanas con un, asesor terapeuta. Tenemos también el tema integrado, que ya lo vimos en vídeos en California hace años, ya hemos integrado también el tema de terapias complementarias, como la acupuntura, los masajes, el siachu, incluso talleres relacionados con lo que es eh, una mejor salud. ¿eh? con un enfoque también alternativo. Luego tenemos también una parte muy importante de servicios que se prestan aquí, que es la formación, ¿eh? no solo formación cuando se entra como nuevo socio, sino el poder recibir formación de diferentes ámbitos del cannabis, pues por una persona experta, que a veces es de la asociación y hay muchas veces pues, que viene de fuera de la asociación, y sobre todo está también la cuestión de, la dispensación y el hecho de que haya una cooperativa de gente que se organiza de una manera colectiva, con un sistema claro y transparente para abastecerse de una sustancia que antes les estaba generando más problemas. Concretamente en Ganjas, al ser también una de las más veteranas, la base social también es más veterana. Eh, y por eso en Ganjas pues, más del 60% de las personas que participan aquí son mayores de 40 años. O sea, es gente que ya tiene su vida estabilizada, su trabajo, sus familias y que lo que necesita es un sistema con garantías, Entonces, bueno, estamos aprendiendo a, meter ese sistema cooperativista dentro de la ciudad, del ayuntamiento, del propio gobierno vasco y de que sea una manera más de, ¿no? una herramienta de participación. Queríamos acabar aquí la sección, pero Iker tiene muchas cosas interesantes que contarnos viene mucha gente a observar también y como modelo referencia la visita así más destacada han sido los parlamentarios a conocer cuál es la dinámica asociativa dentro del marco de la Comisión del Parlamento, pero sí te puedo decir que el año pasado dimos como alrededor, para que te hagas una idea, unos 60 talleres, asistieron la mitad de los socios, unos, 150 personas en diferentes talleres y al final entra dentro de la filosofía de, de que es vamos a potenciar derechos ¿no? desarrollando derechos sociales, individuales y colectivos, pero a la vez con un enfoque de reducir los riesgos. ¿no? Entonces, si tú mejoras los derechos y reduces los riesgos, parece que se normaliza más que esas personas usuarias están sujetas a menos riesgos, que previenen futuros daños también, que desarrollan una cultura de uso mucho más consciente y responsable y esa filosofía de esos dos parámetros, intentar equilibrarlos, coincide con que la intervención se basa principalmente en tres ámbitos, que es la propia sustancia, el contexto donde hace uso y garantías para el propio usuario, para el propio individuo. Entonces, así que el programa lo que intenta es que estos tres vértices tengan una respuesta en algún servicio o alguna actividad de la asociación. ¿Para qué? Para normalizar eso, reducir riesgos y potenciar derechos. Ahora, esto es filosofía y luego lleva una práctica y pues sí, es interesante Ganjas que ha hecho su recorrido ahora de 10 años y pues seguimos avanzando, seguimos innovando, seguimos ayudando a otros clubes también a que hagan un recorrido y un camino y que comprendan que una asociación eh, tiene que nacer, evolucionar, madurar, ¿no? Y, y llegará un momento en que esa gente que inició ese proyecto pues pueda hacer que ese proyecto siga adelante, ¿no? con los mismos recursos que él está generando. Y entonces, en este sentido, pues estamos trabajando, pues como digo, desde Euskadi, en este sistema cooperativista que se parece también mucho a las sociedades gastronómicas y que se ha autoimpuesto unos marcos de actuación para que sea para con responsable con dónde está interviniendo ¿no? y que eso sea creíble y que tenga una, una estabilidad. ¿Y declaráis los terrenos? Los terrenos están declarados eh, de alguna manera, que decir, el Ayuntamiento tiene conocimiento y el Departamento de Interior, Sanidad y Justicia tienen conocimiento de que está establecido una actividad de autocultivo de cannabis en unas condiciones muy, muy específicas y evidentemente las instituciones eh, se previenen en Euskadi verificando que eso que planteamos es así y cuando eso no sucede así, pues hay intervenciones ¿no? y evidentemente pues hay una reacción. También quiere decir que defendemos que no haya ningún tipo de intervención ni represión sobre ningún tipo de cultivo. Ahora, trabajamos en un marco y hay que adaptarse en ese marco y ir mejorándolo. Pero si hay una oportunidad de hacerlo dentro de las vías y de las posibilidades legales que hay, evidentemente hay que cuidarlo. En todas las experiencias que ha habido, Suiza, Estados Unidos, Holanda, la tendencia ha sido a crecer hasta que ha eclosionado y eso explosiona. ¿sabes? Y se vuelve a un escenario más restrictivo. Es muy importante la responsabilidad de las personas que estamos desarrollando proyectos de este tipo, que sepamos estar en nuestro sitio y que sepamos hacer una intervención que realmente se pueda demostrar que es eficaz, que, no genera más problemas, ¿no? y que a su vez ayuda evidentemente a lo que es la economía social de cualquier ciudad. Se informa y rompa estigmas un poco, ¿no? Eso es, sí. Una asociación como Ganjas, eh, ¿cuántos puestos de trabajo puede generar? pues Ganjas con unas 350 personas, estamos hablando de 10 personas en nómina, más un equipo de 25, entre 25 y 50 voluntarios que cada año mm. participan en diferentes fases del programa de actividades. Sean talleres... Sí, talleres, traductores, eh, informáticos, gente que se dedica a la limpieza, gente que procesa plantas, <laughs> es muy importante que el programa sea participativo, que pueda integrar. ¿eh? Ahora, luego hay muchos socios que tienen sus obligaciones personales, sus familias y que su nivel de implicación no es tan amplio, pero sí intentamos, pues, y más en estos tiempos que hay gente que igual está en paro, pues que puede colaborar y puede ayudar. El mes que viene volveremos con Clara al País Vasco, esta vez a conocer la Elfac, Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi. Transmiterránea, bajarse al moro, la veremérita, los perros, los dobles fondos, las mulas, camino una radiografía, otras con suerte llegan a la península. Este octubre se ha constituido la FAC Levante, Federación de Asociaciones de la Comunidad Valenciana y Murcia. También en Valencia hemos sido invitados a asistir a la inauguración del Green Planet, el mayor grow shop de la provincia, con 1.400 metros cuadrados de superficie y ubicado en una zona comercial muy conocida. Hola, muy buenas, soy Pedro de, Green Planet Grow Shop. Eh, hoy estamos aquí en Alpapar, en Valencia. Eh, estamos inaugurando nuestra tercera tienda después de tres años y nada, hemos hecho un poco de fiesta y unos conciertos para la gente y estáis todos completamente invitados a partir de ahora a que sea vuestro curso de referencia en la provincia de, Valencia. Podéis pasar y veréis la amplia multitud de productos que tenemos, una exposición con un montón de armarios y sistemas hidropónicos y van a poder encontrar todo prácticamente. De nuevo con vosotros, Marihuana al Natural. Adelante, Miguel. Estamos visitando un cultivo familiar de varios hermanos. Este cultivo destaca por el tamaño voluminoso que llegan a adquirir los ejemplares que se cultivan en él. Estamos hablando de megaplantas. evidentemente, para poder cultivar megaplantas necesitamos que estas pasen lo más desapercibido posible. Por eso se ha construido toda esta baliza vegetal alrededor de ellas. Esta paliza concretamente está realizada con una especie de leguminosas trepadoras. Las leguminosas tienen la ventaja de fijar el nitrógeno atmosférico. Esto nos facilita una mejora en el crecimiento vegetativo de las plantas. Al hablar de megaplantas, esto se traduce en un riesgo muy considerable de padecer roturas. Para evitar las roturas hay que amarrarlas a un tutor, bien en este caso un tutor central, ya que estamos hablando de un crecimiento vertical, y junto a ese tutor central hay unos tutores laterales que van amarrados las cuerdas para evitar que las ramas puedan sufrir roturas. Para cultivar megaplantas es imprescindible tener un suelo muy rico en materia orgánica. Esto lo conseguimos realizando un abonado de fondo en el invierno, bien con estiércol de oveja, con estiércol de coneja o cualquier otro que dispongamos. El estiércol de oveja es el más equilibrado y el que más nutrientes contiene, a razón de 5 o 10 kilos por metro cuadrado, es lo, que se suele aconsejar. Yo recomiendo hasta incluso 15, dependiendo de la, calidad y del punto de origen del suelo del que estemos hablando. Luego hay que tener muy en cuenta que hay que practicar fertilizaciones con humus líquido prácticamente semanales y sobre todo que no les falte nada de agua. O sea, el agua es imprescindible para realizar plantas grandes. Desde este bonito vergel y con estas bellas plantas nos despedimos hasta el próximo programa, esperando que hayáis podido disfrutar todo lo máximo posible. Y seguimos con Miguel en otro jardín. nos hallamos de nuevo en el cultivo del CSC al que le hemos hecho seguimiento durante estos últimos meses. Como podéis comprobar, ya solo quedan las variedades sativas. Entre nosotros tenemos un ejemplar de Creepy de Colombia que aún le queda casi la mitad de la floración por delante. Por el contrario, las variedades más índicas ya han sido cosechadas, como aquí en este caso en la derecha que tenemos un ejemplar que solo ha sido cosechado las unidades floridas de arriba, es decir, todos los cogollos de las partes más, visibles, más, más iluminadas que ya están formados completamente, para que así lo que queda acabe de formarse de forma debida. Un detalle que hemos resaltado las dos veces anteriores que hemos venido a visitar este cultivo era el especial entutoramiento que se le estaba haciendo aquí a las plantas. Como podéis comprobar, ahora que solo queda la estructura de la planta, solo los tallos, fijaros esa estructura tan horizontal, tan abierta, que han hecho, que han conseguido lograr los cultivadores a base de abrir esas ramas. Solo se ha bifurcado en tres ramas principales y estas a su vez han ido sacando ramas que siempre han sido verticales, ocupando toda la zona de cultivo. En este módulo ya solo queda el ejemplar que tengo aquí a mi lado. Concretamente es un ejemplar de Yajerer. Este ejemplar de Yajerer fue puesto aquí en el suelo en julio debido a que hubo una baja por un macho que salió. Se reemplazó por esta hembra y como podéis comprobar, a partir de julio hasta ahora que estamos en octubre, en estos escasos dos o tres meses, fijaos el ejemplar que se ha llegado a formar, con lo que va a tener el cultivador una producción que le va a satisfacer algunos cuantos meses. Bueno, y junto a esta bonita Yajerer, agradecer a los cuidadores de este bonito jardín que nos hayan permitido visitarlo y poder mostraroslo. Y bueno, esperamos volver a veros en el siguiente programa. Chao, nos vemos. vamos a terminar nuestro programa. El mes que viene volveremos con nuevas noticias y nuevos cultivos. Pero quien quiera seguir informándose hasta entonces solo tiene que visitar lamarihuana.com, un portal de los más veteranos y serio donde encontraréis todo lo que necesitéis. Hasta entonces, sed felices y hasta siempre.